gajah. Ayam jantan. Sapi. burung merak. Ya, ya, burung bangau. Harimau Kuda Lebah Unta. Burung. bagus. Tupai. Rusa. Ayam betina. Banda.